Esta serà la nostra trentena edició i, com sempre diem, a este programa sempre portem a convidats molt especials i el convidat d'esta setmana segur que no pots deixar indiferents a ningú. Hola, sóc Toni Mollà, sóc nascut a Meliana, ara visc a Alfassar, que és una, un poblet una miqueta més al nord. Jo, en realitat, volia anar a Estocolm, però m'ha quedat en Mas Alfassar. Eh, soc eh, llicenciat en periodisme, soc doctor en sociologia i fonamentalment m'hauria agradat ser entrenador del Barça. Eh, molt bé, Toni, moltes gràcies per, per haver respost a la nostra crida. I bé, ja podem veure en la teua presentació no, que és un personatge polifacètic, no, que has fet moltes coses en aquesta vida, entrenador del Barça, no? Eh, però, eh, però ha sigut entrenador del Meliana. Que ja, ja és, és, ja és alguna, alguna cosa. cosa sí. I diguem que la teva trajectòria professional començaria en... Tu eres llicenciat en, en un primer moment, no?, en, en, en educació, si no m'equivoque. En magisteri, sí. Jo vaig, fer, vaig començar magisteri, eh, curiosament, el dia 20 eh, de novembre de 1975, uh -huh. que si tu no ho recordes, però que és el dia que va morir Franco. Sí, per tant, aquell dia eh, vam començar tan tard perquè l'escola de magisteri estava caiguent-se i vam començar en uns barracons. I, en efecte, vaig començar aquell dia. Jo sempre dic que aquí comença la segona part de la meva vida, perquè fins aleshores doncs, jo era un, un xiquet de poble en tot el que això significa, de bé, diríem, i de, i de limitació. I que anar a València a estudiar magisteri va ser també eh, la descoberta de la ciutat, la descoberta de, diríem, de la cultura urbana, la, disco, la descoberta de, de certes militàncies polítiques, de música, etc. I, en efecte, vaig acabar magisteri i vaig eh, tindre la immensa sort que en l'escola La Masia, que era una de les escoles... Bueno, era la primera escola que havia ensenyat en valencià, havia començat al 68 amb el nom de Tramuntana, eh, després es digué Mistral i després eh, eh, Masia, feia falta un mestre, diríem, substitut d'una amiga i que estava embarassada <laughs> i, i vaig començar a treballar a la Masia vaig treballar vuit anys i, sens dubte, va ser l'època eh, professionalment eh, més feliç de la meva vida. Com molt bé has dit, la Masia ha tingut diversos noms, però va ser el centre pioner de l'ensenyament en la nostra llengua en aquest país. I, com, i en l'època en què entres tu encara, diguem, està tot en, en, en batxoqueta. Està tot en batxoqueta, és dir, no teníem ni textos que se'ns fèiem nosaltres. És dir, que hi havia els textos, diríem, de Catalunya, que nosaltres adaptàvem perquè ja pensàvem que, diríem, el model lingüístic de l'escola havia d'estar arrelat al que jo anomenava en aquell moment, i continua anomenant el vernacle col·loquial dels alumnes, i per tant havia de ser una llengua acostada a l'ús real, i mm, tirava molt de multicopista <laughs> i d'aquestes coses, diríem, del, de l'època del blanc i negre. No? El blanc i negre no era <laughs> només a la televisió, era també a de text. Però, en fi, eh, érem uns apassionats, eh, continua sent un apassionat, diríem, d'allò que sentia la renovació pedagògica. A mi m'interessava molt en aquell moment, bé, <laughs> continua interessant les tècniques, per exemple, Freinet, que vaig fer servir, tot allò de la imprenta escolar, etc. M'interessava molt la pedagogia, diríem, més racionalista de Francesc Ferrer i Guàrdia i, en definitiva, de, dels pioners eh, valencianistes que havien creat eh, que això és una cosa que s'oblida molt sovint, el, el grup Freinet precisament en el ratpenat en 1968, entre ells Carmen Miquel, Enric Alcorissa, i era un moviment, jo crec que no solament el de la Masia, també el de l'Escola Comarcal, el de la Gavina o el de les Carolines, un moviment interessantíssim, tant des del punt de vista empresarial, perquè era un model de, de gestió d'escola diferent, er-, eren cooperatives, de pares o de mestres, i per una altra banda apostàvem per un ensenyament eh, arrelat al medi, en llengua, en continguts, etc etc. De fet, este grup freinet de l'Orrat Penat que tu esmentes, estem mm. parlant dels anys 60 encara... 68, si no recorde malament. Mm-hmm. És qui fundaria Tramuntana, és a dir, qui fundaria la Masia. Per descomptat, és Enric Alcorissa, el, el, el, el fundador de, les, de la mm, Tramuntana, si no recorde mal, són Enric Alcorissa, Mari Carme Mira, que és la germana d'Ivan Francesc Mira, i Adela Costa, i ells són els primers pioners de l'ensenyament en valencià, una cosa que, que de tant en tant s'oblida, i a mi m'agrada recordar perquè són amics meus i m'agrada... Eh, bé, en València diem que qui no és agraït no és ben parit. I jo crec que hem de ser profundament agraït, en, agraïts en la gent que ens ha precedit i eh, especialment tinc un afecte molt, molt, molt particular amb Enric, eh, encara avui, i, i crec que algun dia, en fi, com a mínim hauríem de convidar-lo a una cervesa. Ahí queda este agraïment públic a a personatges això, vull dir, són sí. els pioners de, de que pot ser ara, fins i tot puguem estar així parlant valencià en certa correctesa. En efecte. Com bé dies, no hi havia materials... No, no n'hi havien, se'ls inventàvem i, i, bueno, i, i els guarde en casa i, i, i n'hi ha alguns que encara dius, home, pues això tenia sentit. I fonamentalment els fèiem amb els alumnes, és a dir, eh, eh, tot allò de la impremta de, de, de les tècniques Freinet i tot això servia perquè els alumnes se construïren la, la pròpia biblioteca, els propis textos i tal, i, i va ser una revolució, almenys per a mi, quan vaig descobrir la diapositiva, que això ja <laughs> introduïa el color, no? introduïa el color, i, i sí, era molt, tot molt, molt, diríem, incipient, però alhora molt innovador i molt creatiu molt innovador perquè, vaja, això de fer els materials en els propis alumnes és molt de Viquipèdia. És sí, molt... sí, sí, sí. Mhm. Era, molt horizontal. Això era, sí, sí, horitzontal, molt bé, ho dius molt bé. Era que pura creativitat col·lectiva, sí. Encara eh, recordes els meus primers alumnes i encara els veig de tant en tant. Són persones de 45 anys i, i encara recordem eh, tot allò i veig que, en fi, que, que no ha anat mal del tot. I, de fet, també, en aquesta època, anys 80, eh, publiques també molts, molts manuals d'educació de, que després utilitzarien en altres escoles, sí, no? Sí, sí, vam començar fonamentalment Carles Palanca i jo, que era un, un, un savi, Carles era, i és un savi, que, un savi subterrani, com n'hi ha tants en aquest país, vam començar a elaborar una sèrie de materials, primer en blanc i negre i després eh, ja en editorials, no? i vam descobrir tots dos eh, allò que diem la sociolingüística, no? que en aquell moment no sabíem molt bé què era, i eh, per encàrrec precisament de l'ICE, dirigit per Adela Costa i Josep Iborra, Mm, vam elaborar un curs de sociolingüística mm, perquè, diríem, eh, vam arribar a, a aquesta matèria o a aquesta àrea de coneixement perquè a l'escola passaven coses que no enteníem, diríem, del conflicte de, eh, eh, de llengües, no? I primer aplicat a la pedagogia, després vam anar obrint el camp d'interessos i vam entrar en contacte amb persones, mm, per a mi, eh, importantíssimes també en aquest país, com Vicent Pitar, que va, eh, és, continua sent i que siga per molts anys un dels meus millors amics, i, i amb ell vam treballar eh, això, l'elaboració de materials que diríem podien obrir i podien orientar el que ha sigut després la nova etapa, com tu has dit, de generalització més o menys no? de l'ensenyament en valencià. Mm -hmm i diguem que també després d'esta etapa en, en la Masia i també un poquet paral·lelament és quan comencen les teves col·laboracions en premsa. Sí, ben pronte, crec que les primeres, si no recorde mal, varen ser Notícies al dia, que era el, el diari que dirigia eh, JJ Pérez Benlloc, no? i que d'alguna manera era l'alternativa eh, l'alternativa al, al, al duopoli de premsa que, desgraciadament, ha condicionat l'esdevenidor del País Valencià encara avui que és eh, les províncies de Levante. No? Aquella tercera opció, que jo sempre dic que, que hauria d'haver sigut el, el, el, el germen del tercer espai sociocultural i també sociopolític, eh, va fracassar perquè va rebre atacs de, molt, de molts sectors. No? però sempre s'ha d'agrair també a JJ, amb qui també mantinc una bona amistat, i Vicent Ventura, va ser molt important en, en aquesta època, i també vaig començar a col·laborar en aquella època amb la revista El Temps, que era incipient, i vaig començar a, a col·laborar per una cosa molt curiosa no? que t'he dit al principi, i és que no tenia ningú que sabera de futbol o que poguera <laughs> escriure de futbol i de pilota en concret eh, sobre, sobre, eh, en, diríem en valencià i que poguera donar-li i que entenguera una miqueta per en aquella època ser entrenador o ser jugador de futbol o, o, o senzillament aficionat era una cosa molt estranya entre els progres de l'època, eh? Mm. Era una cosa una miqueta mal vista. I jo que me guanyava, com me va dir una vegada eh, Josep Vicent Marquès, diu que jo era l'única persona que ell coneixia que se guanyava a eh, la biblioteca en els peus, perquè jo jugava al futbol i cobrava algun duret i en això me comprava llibres, doncs vaig començar a, col·laborar, si no recorde malament, el primer, primer article al temps, per encàrrec de Vicent Sánchez, va ser eh, sobre Di Stefano eh, al qui després eh, li vaig fer una llarga entrevista que guarda també amb molt, amb molt de carinyo. Alfredo Di Stefano, entrenador del València Club de Futbol Peixes sí, Dates. Claro. No, no, és el, quan torna, ell havia sigut entrenador abans, en el 71, guanya la Lliga, aquella després de Pedra Sarrià, i en un equip totalment valencià, on jugaven els germans Claramunt, Forment, eh, Sergio, un personatge interessantíssim, Sergio, i després se'n va i torna quan el València havia baixat a segona divisió i el, i, i el i, si no recorde mal, eh, me puc equivocar perquè parla de memòria i fa un, tornar a fer un gran equip de Stefano i aquest retorn és quan eh, jo li faig aquella entrevista per a mi havia sigut sempre un personatge mític perquè mon pare que no li agradava el futbol m'havia dut quan jo tenia set anyets a, a Mestalla a veure Di Stefano que jugava en l'Espanyol i que ja tenia 40 i, anys i escaig. I eh, per a mi havia sigut no solament un jugador fantàstic, sinó un personatge molt vinculat, diríem, a la memòria de mon pare. I bé, en el temps també, eh, a banda de parlar de futbol, que és un poquet, no? Eh, seria lo estrany de, de l'època, parlar des d'un mitjà en un públic com el del temps, més d'un bagatge cultural, diguem, més alt pot ser que el d'altres mitjans, parlar de futbol, també se parlen sobre els temes habituals de la revista i entre ells és la polèmica que va haver dins del món del valencianisme i del fusterianisme quan apareixen un parell de llibres, un és d'Impura Natione i l'altre és el document 88. Eh, sí, jo en aquella època crec que vaig ser dels primers a, a diríem, denunciar, entre cometes, no? el, el contingut d'aquests llibres en un article que vaig publicar a Levante que es dia d'Impura Natione, un fals debat, no? i que continua mantenint. És un, eh, en la seva integritat eh, és un, un article que després vaig recuperar en el meu llibre L'utopia necessària, eh, en què jo explicava que el debat que ells proposaven era un debat fals i que partia fonamentalment d'un diagnòstic fals del que havia sigut la transició política valenciana i especialment això que s'ha dit el blaverisme. No? Jo crec que se va fer un diagnòstic fals en aquell moment. Ells van etiquetar un, un concepte que ha fet molta fortuna, que és el concepte aquell de batalla de València, que crec que és bastant llastimós perquè allí no hi hagué ninguna batalla, ho recorde perquè ho vaig viure en directe, Allí, allí hi havia uns que pegaven i uns altres que fugien, i això no és exactament una batalla, això és una persecució, i per tant no hi havia cap conflicte identitari, sinó que n'hi havia una persecució d'un projecte polític, diríem, de, de trencament en el que representava la tradició del valencianisme lligat al regionalisme franquista. No? Eh, passat el temps, segurament els que pensen com jo hem perdut segurament hem perdut, la qual cosa no, no lleva perquè jo penso que continuàvem tenint raó i que la consideració del blaverisme, del blaverisme entès no solament com a anticatalanisme, sinó entès com un projecte polític profundament antiintel·lectual, profundament xenòfob, eh, que és el que és el blaverisme des del meu punt de vista, crec que va ser eh, la, diríem, la mostra valenciana de la banalització del mal Podries desenvolupar això de la banalització del mal? Sí, bueno, ja saps que el concepte de banalització del mal el va, se va utilitzar quan Anna Arendt va anar a, a Jerusalem a, a cobrir el, el, a cobrir el, el procés, el juí a Eichmann, un dels eh, nazis, i eh, d'alguna manera va intentar comprendre la psicologia d'Eichmann i va arribar a la conclusió de que Eichmann era un home que no sabia molt bé el que feia i que, i que va aplicar una sèrie de, de mesures, diríem, sense eh, un plantejament ideològic profund. Jo, eh, bueno, la, eh, el, eh, els grans, diríem, pensadors del, del antisemitisme, com Isaiah Berlin o, o altres, eh, no van estar d'acord mai, mai en el plantejament d'Anna Arendt, tot i reconèixer que Anna Arendt va ser i ha sigut una gran intel·lectual, jo ara mateix acabo de rellegir la condició humana, no? Eh, mm, va fer un mal diagnòstic d'allò i jo crec que nosaltres el vam, el vam to tornar a caure en aquest diagnòstic. És a dir, el, el blaverisme no és un projecte identitari, en absolut, és un projecte contraidentitari. És un projecte eh, d'estigmatització d'estigmatització de, dels, dels valencians i especialment dels valencianistes. Mm? El fet, després han passat molts anys, segurament d'això, doncs, no sé, que han passat 35 anys <laughs> i possiblement eh, ara caldria repensar-ho d'una altra manera. No? però de la mateixa manera, jo crec que allò era fruit, un, un poc, i diagnòstic, era fruit del diagnòstic que se va fer també de la transició, i que la transició va ser una estafa, des del meu punt de vista, no solament política, també cultural, també una estafa a la memòria dels fills o nets de republicans, com sóc jo, per les dues bandes, i que se va poder fer la memòria, eh, la transició a canvi de matar la memòria, no? perquè en l'anàlisi del blaverisme s'ha fet això en gran part. No dic que això puga tornar als seus orígens perquè les idees i els discursos són situacionals i canvien en el temps. No? Per tant, ara hauríem de, de fer un altre tipus de, de diagnòstic. Però crec que eh, encara avui eh, els discursos vigents que tenim dins del valencianisme són fills d'aquella època els discursos actuals del valencianisme, diguem, són hereus de, del fusterianisme, entenc, però encara, ha, encara existeix un blaverisme o, o podem considerar el blaverisme un valencianisme? Mm, no, eh, en absolut. En absolut el que passa és que una bona part del blaverisme, diríem la part més simbòlica, mm, ha impregnat els discursos oficials i en aquest moment doncs, és una ideologia hegemònica, diríem, dels partits eh, institucionals, inclosos els partits de govern. No? Això no significa que aquests partits siguin blaveros en el sentit, en el sentit original. Eh? És dir, que han assumit els universos simbòlics i sentimentals d'aquella part. Mm, jo no, no hauria estat d'acord, però en aquest moment tampoc faria qüestió diríem, de les qüestions simbòliques, perquè les qüestions simbòliques mm, sovint tapen tapen qüestions més importants. I crec que en aquest moment tenim qüestions <laughs> molt més importants que les simbòliques. No? Per exemple, el finançament del país és molt més important que el color de la bandera. Tornarem al tema sobre, sobre la construcció dels discursos nacionals i continuant en la dècada dels 80 hem de parlar de l'any 89, que és quan es crea una cosa anomenada RTBB, Sí, bueno, de fet jo començo abans, jo comencé en el 88, a mi me, me, me fitxa Amadeu Fabregat, eh, després que jo havia traduït una pel·lícula per a que, que subvencionava la Diputació, que on treballava jo en aquell moment, en el Servei d'Assessorament Lingüístic, i jo no coneixia Fabregat res i me va, cridar me va dir que a, eh, eh, li interessava el model lingüístic que havia preparat i que ella anava a ser, jo no ho sabia, director general de la Ràdio Televisió Valenciana, que si jo estaria disposat a preparar un llibre d'estil. Mm, li vas dir que sí, perquè jo de fet volia, en aquell moment volia anar-me'n de la Diputació, eh, i vaig, li vaig demanar llibertat absoluta per a, eh, i vaig buscar col·laboració de certes persones, me vaig entrevistar en moltes persones, tant del País Valencià com de Catalunya, eh, de l'IEC. Eh, aleshores no existien acadèmies així, en els membres valencians de l'IEC i en altres, diríem, persones que en fi, que, que tenien una gran preparació, eh, com el, els lingüistes de TV3 i de, i de Catalunya Ràdio, especialment en Ricard Fiter, que ara és el responsable lingüístic de, del periòdico de Catalunya, i en altres persones una que aquí he estimat molt i que ha desaparegut, que és Mavi Dols, que va, que va faltar, una gran amiga, i també Isidor Marí, eh, Vicent Pitarc, i després gent així, com Salva Schaffer, com Arisa Volta, Heike Van Lavic, i entre tots vam preparar aquell model per a l'inici de les emissions de Radio Televisió Valenciana i vam crear una unitat d'assessorament per a preparar totes les emissions, tenint en compte nosaltres en aquell moment mm, proposàvem l'existència d'alguna manera de dos models lingüístics, no? un que el que fora diríem dels programes de creació pròpia i un altre de lo que podríem dir els programes estàndard. Què teníem per programes estàndard? Pues, en, eh, teníem els informatius, per descomptat, en, teníem tot el doblatge, perquè el doblatge no ocorre en el País Valencià, <laughs> sinó que ocorre en San Francisco o en, on ocorre la pel·lícula que dobles i, per tant, no se podia marcar geogràficament el, el, el, el, el model lingüístic i, finalment, que havíem de tindre una cura molt, molt, molt, molt especial en els dibuixos animats perquè era la població mm, infantil i juvenil era l'única que ja tenia ensenyament en la llengua a les escoles. I aleshores pensàvem que, i continuo pensant-ho, que no podíem contradir el, el model que s'ensenyava en les escoles. No? Això és un dels errors del país durant molts anys que s'ha fet el que jo anomeno la política lingüística del matalafer, que és fer Feri. i desfer. I bé, eh, com tu has dit, la primera pel·lícula doblada al valencià, és a dir, al català occidental, és, és una que, que vas preparar tu quan, quan estaves en la Diputació de València? però no, no estava destinada a, a, a Radio Televisió Valenciana, és anterior, és una pel·lícula que es deia Viva la banda, <laughs> i que no sé, suposa que se passava en algun cine comercial i que el doblatge el pagà la Diputació. Eh, no, però no me digues per què ara, no? Eh, suposo que seria un, un programa d'ajudes, no sé, en aquell moment el president de la Diputació era Antoni Asunción i és ell el que m'ho va demanar. I, I jo ho vaig fer com un treball de la, del meu treball, diríem, normal de la Diputació i tampoc sé com anar a, a parar això a mans de Fabregat. I eh, Fabregat i jo ens coneguérem per això. Uh mhm. -huh podem dir que Antoni Asunción, que recentment ha fallit i que últimament estava vinculat a Ciudadanos, és un dels pioners... Per descomptat, del, per descomptat. I no solament això, sinó que puc dir que, que, que Asunción i abans Manolo Girona de la Diputació són persones que, i també Ciprià Ciscar, són persones que ens van ajudar molt a, a les escoles en valencià, a les escoles eh, cooperatives ens havien ajudat moltíssim. Vull dir que eh, la gent, a, eh, a, diríem, eh, a, a, a, a través del temps canviem, però, en fi, el que tinga medalles se li han de penjar, no? I a Toni Asunción té ixa. Després tindrà les ombres que tinga, com jo també en tinc, d'ombres, eh, eh, però se li ha de reconèixer això, i jo personalment estic molt agraït per ixe fet. Sense ell jo no hauria acabat dedicant-me segurament a, al tema de la televisió i passem ja sí que sí a la televisió, mm -hmm. en un model lingüístic que prepares tu, i s'emet per fi la primera pel·lícula, sí. que és Casa Blanca. Sí, la versió no, colorejada de Casa Blanca, més concretament, que era d'estrena en aquesta època. Eh, no, la primera és eh, en blanc i negre. Blanc i eh? negre, eh? proïdor? Sí, la primera. Però no és la primera que doblem, eh? És la primera que emetem. És dir, la primera que doblem va ser una sèrie que es deia Aigües avall, que la van doblar en els estudis Somàgic de València i que va quedar magnífica. Jo pensava que començàvem a, a emetre amb aquella sèrie, i no. És a dir, de, la setmana abans de començar les emissions, Fabregat me crida i me va dir que volia començar amb, amb Casablanca, no? Aleshores dic, bueno, doncs pues bé, pues haurà que doblar-la ràpidament. I aleshores la, van, eh, la va traduir eh, Marisa Volta, que, que és la meva dona, eh, <laughs> eh, la, que treballava ella i Heike Van Laudi, que eren el que nosaltres diem les guiris, eren les que sabien <laughs> idiomes, entre les dos sabien <laughs> quasi tots els idiomes importants d'Europa, i eren les que controlaven el doblatge, no? La va traduir i eh, per a, per a eh, en fi, per a sorpresa meua, Fabregat no va voler que la doblarem en València i va dir que s'havia de doblar en Barcelona però sense que es notara. I dic, però com no s'ha de notar? i ens va fer que la doblarem en un estudi de doblatge que es deia Sonobloc, que és un estudi que no sé si existís encara, però que doblava les pel·lícules de Woody Allen. I, fe... I mm, vam fer un càsting, un càsting de doblatge eh, en actors catalans eh, eh, excepte un que no recorde com li dien, que era de Jordi alguna cosa, que era de Morella. És dir, que ja veuràs que la seva llengua també... Que era el que en aquell moment a, a TV3 doblava Magnum. Eh? I mm, allí vam estar en Juli Ortells, que era un lingüista nostre, que el vam desplaçar a, a, a Barcelona per a que, diríem, els, llegira el guió i els actors catalans la imi, imitaren la fonètica valenciana, no? Això ho he contat molts anys després perquè molta gent no, no, no, no ho va saber, no? I l'anècdota que suposa que, que bueno, jo l'he explicat algunes ocasions, és quan una pel·lícula se dobla per takes, és a dir, per, per preses, no, no se dobla d'una manera, diríem, eh, eh, eh cronològica, no? I quan ja havíem acabat, faltaven els dos o tres takes en què apareixia Sam, el, el, el, el negre, el pianista, no? I aleshores me va, me va, recorde que el que feia de director diu per què no li poses tu mateixa la veu a Sam? Perquè total diu tres frases, no? I dic, però com vaig a fer-ho jo i tal? No. I me va dir, eh, diu, home, si no, mira, ahir en una, altre, en una altra sala està fent publicitat Ovidi Montllor. El coneixes? Diu, home, jo sé qui és Ovidi, però no el conec eh, diu, vols que li ho demanem, que ho faci ell? I em dic, anem. Dic, Ovidi, mira, sóc tal, li ho vaig explicar. Dic, no mos faries això? Diu, home, clar, va, fem-se una cervesa i ho fem. I va vindre Ovidi i va ficar les, les, la, la veu a Sam, no? i jo me'n vaig tornar en el màster, en le... no, aleshores no era Euromet, crec que era Intercity, i vaig aplegar, recorde que vaig anar al despatx de Fabregat, se vam demanar dos paquets de papes i dos cerveses i mos van veure la pel·lícula. I recorde sempre que Amadeu, com va acabar de veure-ho, diu, està de puta mare, diu, excepte el negre, que se nota que és català. Era l'únic que era valencià. Que era del COI, concretament. Que era del COI, concretament, sí. I damunt era una veu greu que jo crec que també quedava molt bé per Perfecte, vull dir, va, perfecte. Jo, a més, de, vaig tindre a partir d'ahir una excel·lent relació en, en Ovidi, sempre que mos veiem, en fi, mos riem molt. De fet, en el, poc abans de morir, va voler participar en la presentació del meu llibre de converses inacabades amb Joan Fuster, amb, a, l'Olleria, re, recitant eh, els poemes de, de, de Fuster, i me va demanar permís per a fer un espectacle eh, sobre les converses inacabades en Fuster, que li vaig dir que sí, corregent, i li vaig oferir tota la meva ajuda i disposició. Va arribar a fer unes proves en Canal 33, però va morir al poc de temps i no se va portar a terme allò. Eh, recorde mm, algunes imatges d'aquell espectacle vestit amb el, el tradicional batín que tenia <laughs> fuster de seda quan te rebia a casa i feia una miqueta de risa i tot, perquè Ivan Fuster era molt alt <laughs> i Ovidi era molt baixet, i, però la seva veu, la veritat és que eh, li donava a aquelles converses un, una, en fi, eh, m'hauria encantat que realment això se fera. I si ja s'hagués pogut emetre per Ràdio Televisió Valenciana... Això haver sigut va ballar en un peu. <laughs> Continuem en RTBB, continuem en, en el nostre amic Fabregat i continuem sí. en este model lingüístic de Canal 9 que vas crear tu. Eh, sí, digues, digues. Sí, però... Sí, però... <laughs> És dir, jo vaig tindre la primera bronca en Fabregat, en realitat la vaig tindre el mateix 9 d'octubre del 89, perquè vam, vam, no solament vam eh, eh emetre eh, Casablanques, Casablanca se va emetre, si no recordo mal, després de sopar, no? després de l'informatiu, però abans s'havia emès El colors de Rodes, i Amadeu ja havia ficat, que eh, havia clavat mà en el guió de Colors de Rodes i havia canviat una sèrie de coses que a mi no me feren gràcia, perquè eren senzillament innecessàries. Vull dir que jo no sóc cap essencialista de la normativa, ni de res, però eh, crec que n'hi ha certes coses que, que creen més rebuig que ajuden. És dir, perquè eh, jo sempre dic que el millor model lingüístic és el que no es nota. I, eh, i allò que feia Fabregat, que va fer Fabregat, es notava. I, per tant, creava eh, rebuig, no? Podries posar eh, algun exemple de què va fer? Sí, doncs, per exemple, no, no volia que se diguera am, que se diguera en, com que no volia que se diguera Eh, eh, eh, aleshores, volia que se diguera entonces, com, en fi, unes barbaritats que diuen, pues això, a més de que nosaltres no, no, normalment no ho utilitzàvem aleshores, perquè aleshores en, en, en valor temporal, per exemple, sent això, com diem, i en això va arribar no sé qui, no sé quan, vull dir que sempre intentàvem buscar fórmules. El que passa és que quan se vol fer una llengua acostada l'ha de fer algú que sàpia de llengua. És dir, que el que no pot fer és fer-la un analfabet, com era ell no? que tenia, si tu agarres el, el seu llibre de, de, de, de falles, folles, fetes, foc, pues, senzillament allò t'ofegues perquè no n'hi ha ni punts ni coma, no? I per tant, eh, no ho podia fer ell, no? I eh, a partir d'ahir vam començar a tindre una sèrie de diferències que anàvem trampejant com podíem, però allò va esclatar quan les, vingueren les eleccions municipals, que si no se recorda eren les, la 92, si no record, mm, re, o, per ahir, no? I va guanyar Rita Barberà. 91. 91. Eh, se va tornar loco completament, no? I va intentar... Eh, bueno, Rita Barberà i Lizondo, Eh? Aleshores, ell va eh, eh, intentar per tot i per tot que el PSOE pactara en Lizondo i que el PSOE assumira de fet, ell era molt amic de, de, de, dels de la tercera via, no? dels de, de Damià i de, i de, i de, i d'Eduard, i amic de Broseta, i havien creat en l'Ajuntament de València un Consell de Cultura, i mm, volien fer una cosa que fora bàsicament, diríem, un tallafoc davant de Catalunya, no? eh, en molts aspectes. Eh, i, i se va tornar Mahara, com, com te dic, i va començar a crear problemes absolutament de tot, i és quan va fer aquella famosa de, llista de paraules pre prohibides que prohibia coses tan espectaculars com dir Daxa, per exemple. <laughs> No? És aquell dia que en València se dia panís, que és com ho diuen en el seu poble, que és de Torreblanca, mm. o va començar a, a a dir eh, pues que no podíem dir, eh, no, és que ara no, no... En fi, paraules realment eh, impensables que quan s'introduïen en, en el doblatge o en els informatius, el que realment feien era distorsionar-la. Jo crec que un de l'èxit, que se li pot a, a atribuir a aquell model lingüístic és que no, va, no havia creat ningú rebuig social. No? I, per tant, això era el millor indicador de que era un bon, i no ho dic perquè el feia jo, sinó que, eh, com te dic, crec que que havia aconseguit d'alguna manera un, un consens, no de comunitats acadèmiques, sinó un consens social, que jo crec que era el que, bueno, el que jo realment intentava, no? estem en un punt que si ens donem compte que hi ha molts paral·lelismes no? en la teua etapa en la Masia, el, als inicis de l'ensenyament en valencià, calia potser fins i tot inventar-se mm. el material, sí, sí. i ara que estàvem tenint per primera vegada mitjans de comunicació propis, cal inventar-se el model sí. lingüístic. Sí, sí. Com tu has comentat abans, per exemple, la paraula aleshores mm. era, podríem dir, substituïda per, per en avant? O... En això, en, en valor temporal, en altres valors no. Per o sigui, això que realment eh, l'RTBB del teu model lingüístic sí que tenia, pot ser, el, un llenguatge més proper a la Total, parla valenciana. Totalment, clar, sí, sí, estava basat en les parles valencians, és a dir, estava basat en una sèrie de criteris, diríem, tant sociolingüístics com, ge com geogràfics, és a dir, eh, de, dialectologia, que feien que, que jo pensava que, fe, que farien que la gran massa, diríem, entre cometes, no, del poble valencià se poguera reconeixer, reconèixer en allò i que diríem que passara desapercebut i que lo important eh, fora el contingut. No? Jo crec que ho vam aconseguir, vam fer molts cursos als, als dobladors i també als periodistes i ho vam aconseguir. Ara, quan després tot això se ideologitza no? i se ideologitza, diríem, la, la, el variació sionisme o la diferència és quan, bueno, pues quan ja eh, se fan, diríem, dos bandos i després ixen els tradicionals, els tradicionals sacerdots de la veritat que diuen, ah, és que ara n'hi ha que fer un pacte lingüístic, que, i és el mateix error de diagnòstic que s'havia fet anys enrere en el tema del l'averisme. Això és una, una, una constant del poble valencià eh, que tornem a lo que t'havia dit, de, de la política del matalafers. Mm -hmm i diguem que la famosa llista Fabregat no és sí. més que una adenda que li fan al teu llibre d'estil. Bueno, sí, és una, quasi una esmena a la totalitat. <laughs> I sí, sí, i aleshores jo eh, no ho admet, no ho admet, ell, Fabregat, se busca un, un substitut per mi, que és Lluís el Sifoner, de que li beneïra la llista, encara que he de dir que la llista l'havia fet Fabregat, eh? no l'havia fet el Sifoner. El Sifoner el que fa és beneir-la d'alguna manera i posar el seu nom. Jo, segons tinc entès, la va fer eh, Fabregat en assessoria també de Xavier Casp. No, no la va fer en l'assessoria de, dos, de dos professors universitaris que m'estalviaré el seu nom, que en este moment són membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, representant de la Universitat de València. Però m'estalviaré el nom perquè no tinc ganes de fer-los propaganda. Aquestes dues persones són les que el varen assessorar. Eh, i on estàvem? <laughs> estàvem en el moment en què es crea la, la famosa llista. Sí, i, i fa això, impugna, diríem, el que nosaltres estem fent, i com jo li dic que no, que no ho accepte, aleshores me diu que, bueno, que me destituirà. Bueno, bé, d'acord, jo era un treballador fix de plantilla i ell m'amenaça en que si jo no ho accepte tirarà a la meva dona, que no era de plantilla, i els meus amics, diríem, no? I ho complix, ho complix. Em vaig demanar audiència en la, en la Conselleria de Cultura i en la presidència de la Generalitat. En la, en la presidència de la Generalitat no me varen rebre, també en les Corts me va rebre Vicent Soler, però no me va fer molt de cas, tot i que som amics, i eh, en la Conselleria de Cultura me va rebre Escarré, que era el conseller de Cultura, aquí Fabregat dia, si, si eres catalanista terminaràs com Escarré, que te compraràs les camises en el rastro, ¿no? I, a més, no tindràs tres cases com jo, perquè eres un catalanista. Eh, uns arguments eh, intel·lectuals de molt de pes, no? Eh, Escarré i el seu cap de gabinet mm, eh, eh, el seu camp de gabinet, que era Vicent Raga, me varen rebre, però eh, la unitat d'assessorament lingüístic de la Conselleria de Cultura, dirigida en aquell moment per, per Honorat Ros, que també ara és acadèmic, i per eh, Josep Lacreu, que treballa ara en la, en la, en la en l'acadèmia van fer un informe que avalava fonamentalment la llista de paraules i aleshores jo me vaig quedar sense arguments i mm, vaig passar, diríem, a la clandestinitat. Esta clandestinitat, eh, d'una banda tenim el, el consell no, que te dona Fabregat sobre sobre ser o no catalanista. Sí, sí, sí. El mal és que jo tampoc ho havia segut massa, no? Jo, <laughs> en fi, jo sóc un paio de Meliana que va néixer allí i que, en fi, va descobrir, eh, diríem, la, <laughs> la cultura i que va començar a, a, a llegir en la seva llengua, a intentar pensar i escriure, però ell, Fabregat, que sí que havia sigut molt catalanista i que havia armat uns, uns embolics monumentals, com allò de les falleres no? i tot això en Ajo Blanco, després de ser un dels piròmans d'aquest país, pues ell vol convertir-se en el, en el pues no sé, en, en realitat eh, eh, Fabregat és un, senzillament un cara dura que de l'embolic ha tret sempre profit i ha guanyat molts diners tant en Ràdio Televisió Valenciana com després assessorant a la major part de les televisions del PP, cosa que continua fent en este moment. No vaig entendre mai perquè Joan Lerma li va donar suport, eh, li ho vaig dir una vegada a Joan Lerma i Joan Lerma me va dir que senzillament Fabregat no el feia cas. I jo dic, bueno, i per què no les vares destituir, no? En fi, coses de, de batalletes passades. I les conseqüències d'esta llista és que la unitat d'assessoria lingüística desapareix? Sí, substitueixen els lingüistes per altres nous que porta el sifoner eh, i ells fan un altre tipus d'assessorament lingüístic. Alguns d'ells després són, han sigut excel·lents lingüistes i alguns, a més, bons amics, eh? però és veritat que va haver, diríem, una neteja ètnica. I bé, passem als anys 90. D'acord. Bé, quan mor Fuster, no? que també en el temps tu faràs una, una llarga col·lecció d'articles sobre, sobre este tema. Sí, bueno, sobre Fuster jo feia un, un, un vaig fer un llibre d'entrevistes que es va dir Converses inacabades perquè les estaven inacabades. Jo estava, me reunia amb ell una vegada al mes a Sueca eh, eh, o, o a Culler, <laughs> en el restaurant L'Estany, on anàvem a dinar, eh, i, i tot allò ho anava gravant, i la nostra, el nostre projecte és que jo havia de fer, transcriure les converses, ell les havia de llegir, jo havia de fer una mena d'introducció i ell havia de fer un epíleg. I això era el projecte. Però Fuster mor, si no recorde mal, el dia del Corpus, no? si no recorde mal, recorde que mm, jo venia de veure la processó del Corpus, de València, en la meva filla, la meva dona, i mon pare eh, m'ho va dir, que havia mort Fuster. Jo no ho creia perquè jo havia quedat el dilluns. Això era diumenge havia quedat en ell, el dilluns a Sueca per a fer un, una de les la última conversa, i després diríem, el procés de producció i edició del llibre. No? Allò queda inacabat, i aleshores jo vaig dir a l'editorial que havíem de refer el projecte, que l'havíem de fer d'intentar transcriure més o menys fidelment el, el, el, el que jo pensava que era i és el seu testament intel·lectual. No? i jo crec que vaig, ser, vaig tindre l'honradesa de fer això i el llibre continua per ahir, diríem, vigent. Jo estic molt eh, satisfet d'haver fet el llibre en el que jo considero l'intel·lectual europeu més important que hem tingut els valencians. Mm -hmm i poc, poc després, ja 1994, és quan publiques l'Utopia necessària. Sí, bueno, abans d'això vull dir-te, perdona, eh, perdona. Sí, eh, jo faig en paral·lel, és que això a vegades s'oblida, jo faig en paral·lel un llibre sobre el genovès perquè eh, Paco, i, Paco el genovès i jo, eh, eh, bueno, és un dels meus mites, jo anava a veure el molt jugar, i havíem, li havia fet un parell d'entrevistes per al temps, i havíem congeniat molt bé, i, i ens vam fer amics, i encara som molt bons amics, no? és una de les persones que jo tinc més afecte. I, i jo estic molt, molt, molt satisfet eh, d'haver fet el llibre eh, de Fuster, com dic, és el intel·lectual, considero jo, més europeu, més important que d'altres valencians, i del genovès, que és el mite popular, diríem, del País Valencià. Ho dic perquè moltes vegades als catalanistes, entre cometes, ens acusten d'un cert elitisme i indiscutiblement a mi no m'ho poden dir perquè jo he intentat sempre que, eh, me ho diuen, eh, però no m'ho poden dir, eh, he intentat sempre, eh, i la prova és això, que diríem això que se'n diu cultura culta i cultura popular, que jo no sé molt bé la diferència, però almenys en la meva producció diríem anarem de la maneta. I, de fet, algun dia m'agradaria publicar els dos llibres junts com un paquet eh, i, i, i d'alguna manera és eh, l'expressió cultural àmplia d'este país, que va, diríem, de la cultura valenciana d'este país, no? que va de, de Paco Genovés a Joan Fusteres. Uh mhm. -huh. I, I bé, eh, com diem, 1964, sí. i jo això voldria relacionar en aquella polèmica quan el, doc, el document 88 i la Impura tu, vas, tu has parlat no, sobre, sobre com moltes voltes les banderes tapen altres temes més sí, importants, sí, sí. que seria potser una, una reflexió més pròpia no? d'un postnacionalisme, no? podríem dir? O... No, d'un nacionalisme civil, que és el que jo proposava. Jo crec que en el País Valencià fins aleshores havia hagut un nacionalisme molt essencialista, ara diuen ètnic o etnicista, eh, um, també de tipus historicista, no? que d'alguna manera també Fuster per la seva època havia contribuït, és a dir, tampoc hem de negar-ho. No? I jo, per les meues lectures, per les meues preocupacions, per haver treballat en una escola, en un mitjà de comunicació, etc etc, i per ser un militant en aquell moment, diríem, de, del municipalisme i també, diríem, de les iniciatives eh, socioculturals, i, per tant, prepolítiques, jo considere, considerava i considere que la nació i el nacionalisme són fonamentalment fets socials abans que polítics, no? i que la nació en realitat és bàsicament una societat civil. I per tant jo elaboro un, un, un, un llibre que jo considero de plena vigència, encara que ja no el llegi a ningú, <laughs> però això és un altre tema, perquè jo no controlo la indústria cultural, eh, i de fet de vegades no entenc les seues modes, però hi vaig fer un llibre reivindicant, diríem, la nació com a societat civil i reivindicant un nacionalisme laic, és a dir, un nacionalisme sense tòtems, sense, eh, eh, sense diríem, elements sagrats, hm? perquè bàsicament, bé, jo sóc una persona molt laica, de fet he apostatat de la religió catòlica que, de la que vaig néixer i considero que hem de, fer, eh, hem de tindre un pensament racional i científic. No? Des d'aquest punt de vista, doncs jo vaig elaborar aquella proposta que mm, no sé si ha fet molt de, molt de forat, diríem, en el discurs valencianista, mm, no ho sé, eh, indiscutiblement en el valencianisme oficial no. Me sobta que digues que 22 anys després en el, valencianisme, en el valencianisme oficial no ha fet forat això, quan jo considere que vaja, este procés d'assumir la pesant cívica del, del nacionalisme, jo crec que sí que el valencianisme s'ha s'ha posat les piles en aquest tema. Hauríem de fer un altre programa per a discutir això, però me pareix que s'han assumit determinat, el, el, diríem, l'univers simbòlic d'una part, però que, eh, llevat de d'honroses excepcions, senzillament, el nou valencianisme està més interessat en les qüestions institucionals que no en les civils, però és una opinió totalment subjectiva. I que podrà donar, efectivament, per a, per a tot un altre programa com veiem la teua, la teua trajectòria és molt, molt extensa, se junten unes coses en les altres, tornem a parlar de periodisme. D'acord. Eh, continuem en la dècada dels 90, Primer parlarem de la teva llicenciatura de periodisme a la Universitat Autònoma. Sí, jo, bueno, ja vivia a València, vivia així, treballava així, però en aquella època estava mm, castigat en Ràdio Televisió Valenciana, feia, feia caps de setmana, cosa que per a mi va ser una bendició, perquè jo vaig aprofitar aquesta època per a estudiar a Barcelona, gràcies a alguns amics que <laughs> m'ajudaven molt, i anava entre setmana i tornava, i sempre dic, quan me pregunten en quina universitat vas estudiar periodisme, sempre dic en l'Intercity, <laughs> perquè realment anava a poca classe i, i estudiava i feia tràfic de, de punts i vaig anar, vaig anar eh, estudiant. Vaig tindre allí alguns professors als que tinc un gran efecte i que m'han ensenyat molt, entre ells eh, Miquel de Moragas, que crec que és un dels grans, o Joan Manel Treserras, que a més és un dels meus grans amics, i que eh, d'alguna manera me varen situar, diríem, en un altre en una altra esfera, diríem, de la reflexió sobre el país i vaig començar a també Josep Gifreu, no? que va elaborar aquella teoria de l'espai comunicatiu i que considera que és importantíssima perquè a, a, a, al capdavall un país és un espai de comunicació. I diguem que, com tu has dit, un país és un espai de comunicació, estem parlant del periodisme, després ve el teu doctorat en Sociologia, Universitat de València, sí. i la tesi doctoral Sí, jo faig un doctorat en, en, en sociologia. Vas tindre una immensa sort perquè vas tindre pro, professors tan importants per a mi com Josep Picó, un de ment eh, socialdemòcrata eh, molt, molt, molt important, un home d'un nivell intel·lectual, en fi, de nivell europeu, que havia sigut així director de l'IBEI, eh, de lo que ara és el magnànim, no? Eh, vas tindre de professora Josep Vicent Marquès, vas tindre de a Antoni Ariño i vas tindre eh, de professor a, a, ui, a, al mestre que es va <laughs> morir tan gran, el, a Gonzalo Anaya. No? Mm, tot això me va donar una altra perspectiva. Era un, un programa de doctorat sobre l'estat del benestar que a mi mm, m'ha interessat molt, perquè l'estat del benestar, en definitiva, és el, el després del pacte, diríem, de l'any 40 pacte 5 entre liberals i socialdemòcrates és el que se coneix com el model social europeu. No? Jo considero que en aquest moment és el que està més en perill l'estat del benestar. No? I allò, bueno, també vas tindre de profe a Rafa Chambó, que era, a més, amic meu, l'havia conegut en 1974 a Meliana fent-li de telonero a Ovidi Montllor <laughs> en la guitarreta i, i hem sigut sempre molt bons amics i me va dirigir la tesi sobre el que havia de ser un pla estratègic per a la refundació de la Ràdio Televisió valenciana. Me va costar un parell d'anys de fer, el vaig eh, fer un, allò que se diu un anàlisi d'AFO, no? de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats empresarials. És un treball d'economia de la cultura o d'economia de, economia política de la cultura i de la comunicació. Vaig fer més de 100 entrevistes i vaig elaborar unes conclusions de lo que jo crec que hauria de ser encara la nova ràdio televisió valenciana. No sé si se l'han llegit, els senyors que estan en les Corts discutint el nou model, i jo considero que continua sent un, un nou, eh, és dir, un vell projecte per a una nova ràdio televisió pública. Uh-huh. En dos anys tu vas, entre cometes, refundar RTBB, me sembla que actualment costarà un poquet <laughs> més. Sí, pot ser. Eh? Podries fer-nos cinc cèntims sobre quins serien els, els punts més forts no?, de la teua refundació de la televisió dels valencians? Eh, home, sí. Eh, eh, jo crec que una cosa que s'oblida quasi sempre és que una empresa de comunicació és una empresa. I, per tant, primer que tot ha de fer un, un plantejament en, eh, empresarial. Mm? Eh, això, mm, i, i, i en el nostre cas, és una empresa pública. I, per tant, hem de fer un plantejament empresarial d'una empresa pública. Eh, ja dic que jo havia fet el, el projecte, és dir, el, el curs de doctorat sobre l'estat del benestar, i jo considero que al costat de, de, de l'ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la comunicació pública ha de formar part de l'estat del benestar. Així és en els països nòrdics, que jo he agarrat sempre com a model, Eh? La televisió pública és, eh, forma part de l'estat del benestar, el, el recent èxit de Borgen en Dinamarca i tot això és un èxit de la televisió pública, i per tant hem de fer una empresa que siga sostenible i hem de fer sobretot una empresa, una empresa pública, que complisca això que diuen el paper neokeinesià de les empreses públiques. En aquells països on no hi ha una demanda sostinguda de determinats productes, en el nostre cas de productes culturals, la empresa pública de comunicació comunicació ha de fer de locomotora d'arrossegament i de creació d'empresa privada. Per tant, aquest és el primer plantejament. Mm? I el segon plantejament és com a mitjà de comunicació, i com a mitjà de comunicació, lògicament, doncs hi ha molts models, des de la famosa BBC a la PBS eh, americana, que ja rebutja d'entrada, o com dia les nòrdiques, o fins i tot la japonesa, i que són mm, mm, eh, empreses de comunicació amb uns mecanismes de, que asseguren el pluralisme informatiu i la llibertat d'empresa, la llibertat eh, d'opinió i que, per descomptat, no són empreses governamentals, sinó empreses públiques. No? Crec que aquests dos eixos són els eixos que haurien de, ser, de, de <laughs> continuar complint la nova ràdio de televisió pública. En el primer aspecte, el tancament de RTBB ha comportat la desaparició pràcticament no solament del sector audiovisual, sinó de bona part de les indústries culturals valencianes i, per tant, és imprescindible que la reobrim per això. I el segon aspecte eh, compta que el País Valencià no té en aquest moment ningú mitjà de comunicació de tot el País Valencià, ni tan sols privat, hm? ni tan sols en castellà Eh? És dir, que són, Levant és un, un diari regional, les províncies són diari regional, Mediterrani i Informació són diaris regionals, totes les TDTs que funcionen són regionals, i per tant l'únic, diríem, mm, mitjà audiovisual o oral, com la ràdio, o escrit, que cobrís tot el País Valencià són els mitjans espanyols. També el tancament o la desconnexió de, ràdio, de tele, Catalunya Ràdio i, i, i, i TV3 pues, també ha deixat això com un erm lingüístic i com un mercat, diríem, secundari molt interessant per a la indústria cultural en, en, en espanyol. Eh, jo he escrit moltes vegades que una llengua és un mercat, una llengua, diríem, serveix per a protegir un mercat i això els ho vaig repetir moltes vegades a les empreses quan jo era el responsable, les empreses privades, quan jo era el responsable de la tele. Dir, si eh, nosaltres doblem en castellà, doblarem en Madrid, encara que siga més barat. Si doblem en valencià, doblarem així i vosaltres fareu indústria. Per tant, la llengua és un element proteccionista també de la indústria autòctona. Indústria autòctona que Vull dir, els mitjans de comunicació en valencià estan en internet o són aquestes ràdios locals com... com, com sí, sí, i, i és d'agrair, eh? Vull dir, és d'agrair a iniciatives com la vostra o a iniciatives com Levante TV o com... En fi, és d'agrair que tinguin una aposta, diríem, per els continguts en, en, en, en valencià i per la llengua del valencià com a llengua instrumental i, i és d'agrair. Però, lògicament, això no és suficient diríem, com a, com a element de cobertura del país i de vertebració, diríem, ter ter territorial, no? Per tant, diríem, hem de pegar un pas endavant. És dir, el mm, que fem, no deixa, eh, tot i ser molt, molt, molt important, i jo sóc un gran defensor de, de, dels mitjans, diríem, de titularitat pública, eh, eh, local o comarcal, crec que el periodisme de proximitat és importantíssim i, a més, està en un gran auge, per exemple, als Estats Units, eh, un, té una importància bestial, tant en televisió com en ràdio, fonamentalment en ràdio, eh? I, i també en, en, en, en mitjans escrit, però per damunt d'això ha d'haver el que jo dic l'aviació, no? <laughs> Ninguna guerra se guanya sense aviació, no? I els mitjans de cobertura autonòmica en el País Valencià són senzillament imprescindibles, imprescindibles. Mm -hmm continuem saltant d'una cosa a altra, parlàvem del nacionalisme cívic, parlàvem de, de literatura, està la teva col·laboració en aquest llibre col·lectiu que es diu Nosaltres exvalencians. valencians Sí, en companyia d'una sèrie de gamberros molt amics, <laughs> com són Manolo Echardí, Emili Piera, Joan Dols, Francesc Ballart i la Farnal. Un dia nosaltres, eh, en fi, de tant en tant ens fem, reunim a dinar, els que t'he dit i alguns més, no? en una, <laughs> en, en, una vegada al mes o això, i, en fi, ens desfoguem no? allí. I de tant en tant i, eh, eh, pues farem alguna cosa, una iniciativa, hem fet algun article, algun tal, i un dia vam veure que teníem tots que estàvem en aquell dinar, eh, compartíem, diríem, un estat de, mm, com diria, un desfici de, de desacord en com s'estava gestionant el que podríem dir el valencianisme. No? tant en, en ell mateix, els discursos que n'hi havia en la pràctica política, com el paper de determinats eh, lobbies o, o inclús persones, com el lobby, diríem, d'Acció Cultural, i representat per, per Eliseu Climent com a virrei de, del nacionalisme, diríem, catalunyès, i mm, van pensar que, bueno, pues que ja que mm, compartíem aquesta ixa, eh, ixa malestar, que estaria bé que ho posàrem en un llibre, no? I vam fer nosaltres, exvalencians. valencians Eh, això no sé si se va entendre molt. El títol és meu, eh? però no sé si se va entendre molt, perquè no se tratava de, diríem, de renunciar a la teva condició de valencià, la qual cosa, per altra banda, és impossible, sinó que se tratava de, de denunciar dues coses. Una, que quan tu vas de valencià i tu intentes assumir la teua condició identitària i la projectes, diríem, a la modernitat, per dir-ho d'alguna manera, este país automàticament autoestrangeritza i te convertís en catalanista. Mm? Eh, té, té austro, eh, eh, eh, i eh, estrangerissa. No? Però, per una altra banda, nosaltres tampoc volíem ser còmplices pues, d'aquest, diríem, valencianisme o catalanisme oficial que, que funcionava en aquest país i que continua funcionant. No? i en el que nosaltres ens sentíem incòmodes. I també volíem denunciar, diríem, el fals paternalisme i, i un cert neocolonialisme d'un cert catalanisme de la metròpoli no? de Barcelona. I això no sé tampoc si va ser entès. Vam eh, presentar el llibre a Catalunya <laughs> amb un cert revolt i eh, vam, eh, vam tindre, diríem, el, el reconeixement de persones mm, que havien, eh, que entenien que, el, que ells havien tingut, o que tenien eixa idea que jo dic neocolonial del valencianisme, perquè en definitiva eh, tenen la mateixa idea del catalanisme o dels països catalans que els espanyols tenen de la hispanitat, és a dir, com un mercat secundari, i, i que d'alguna manera havien confós eh, que, com m'agrada dir a mi, eh, el, el riu Sènia, que és un riu sec eh, amb l'oceà Atlàntic, no? i havien construït una mena de discurs, diríem, eh, colonial, no? cosa que, per altra banda, sí, alguns es ve molt bé, no? com els mateixos de la Tercera Via o tal. Nosaltres no estàvem d'acord en tot això, ho vam posar en un llibre, tampoc estàvem d'acord, i no estic d'acord, en el paper que ens reserven a determinats escriptors o intel·lectuals, entre cometes, o intel·lectuals, quan anem a Catalunya, perquè ens demanen absolut... sempre que fem de valencianets, que dic jo, cosa que a mi no me fa no me fa gràcia ni fer de valencianet ni fer de valencianòleg. No? A mi m'ha costat molts anys que en el periòdic de Catalunya on escric, i a que estic per, profundament agraït, me deixaren escriure de temes que no són valencians i que pogués escriure, per exemple, doncs, de la campanya electoral que va portar a Obama a la presidència o que me deixaren escriure de les bruixes de Sarkozy, de quan Sarkozy volia expulsar els romanesos. Tal. Ah, m'ha costat, perquè volien que escriguera de temes valencians. Dic, home, jo sóc valencià, però no, no sóc autista, no? I, per tant, jo sóc una persona que, en fi, eh, Eh, per mi el cosmopolitisme no és la persona que viatja per el molt del món, sinó la persona que encara que dorga tota la nit en Godella està, o en Meliana, té connexions, diríem, ara això ara que diuen links, absolutament en tot el món. Jo és una cosa que intente i, i m'interessa eh, no solament el que passa en Meliana o el que passa en Massalfassar, sinó el que passa arreu del món i que, per tant, no sóc exclusivament un valencianòleg, no? També és veritat que pot ser si en el periòdic de Catalunya tu no parles sobre València, no n'hi ha que ningú que Tens parle sobre tota la raó del món tens de... tota la raó del món i, per tant, de tant en tant he d'escriure d'això i ho faig a gust, no? Perquè, eh, en efecte, la gent d'allí normalment no li interessa i la gent d'ací, pues, té, els col·laboradors d'ací solen escriure en l'avantguàrdia o solen escriure en l'ara o solen escriure en l'avui. I el, diríem, eh, sempre els agraït que me deixaren a mi el, el, aquest espai de col·laboració. També una de les crítiques no, que apareixien en, en este llibre és la, la quota valenciana, sobretot en les editorials, que és en plan columna té a Ferran Torrent, una altra editorial de tal, i tenen un col·laborador eh, valencià, un escriptor balear, i ahí es queda la cosa. Ah, així és, així és. Tenen un, un indígena de cada que fa el paper d'indígena, cosa que a mi no me fa gràcia. Molt bé, i també hi havia una crítica que m'ha fet gràcia, no?, perquè tu quan t'has presentat has dit eh, m'he anat a viure a Massalfassar, jo volia anar a Estocolm però no he pogut. <laughs> una altra de les crítiques que... És, una crítica d'estes velades, no?, en, en clau d'humor que fèieu era eh, si no canvia la situació ens exiliarem nord enllà. On diuen que la gent és rica, desvetllada i, i feliç, no? Eh, sí, jo, ja m'agradaria anar a, a, a a viure a, a Bergen o a Tromso, que a més plou tots els dies, eh, però en fi, eh, crec que, que jo de tant en tant m'escape i me'n vaig a on, a, a on puc i intente ser, com, com dia Rimbo, un altre per uns dies, però, en fi, el meu lloc el tinc així, així treballe com puc, així visc i així tinc la meva agenda. Mm -hmm. Abans has comentat no, eh, sobre l'auge també de, la, de, per exemple, la ràdio d'àmbit local als Estats Units. Sí. Els Estats Units és un país que tu coneixes molt bé, no? Oh, home, molt bé, no. He estat unes quantes vegades, mm, eh, he estat com a turista, moltes vegades, moltes vegades com a turista, i he anat a treballar un parell de voltes, una a la Universitat de Brown, a Providence, que vaig eh, explicar un curs de sis mesos sobre estructura de la comunicació i polítiques culturals a Europa, i després, ara recentment, eh, he vingut de CUNY, que és la universitat pública de, de Nova York, on he fet un curs de doctorat sobre polítiques lingüístiques. És curiós que allí puc fer-lo i així <laughs> sembla que no interessa molt aquest tema. Conec bé la universitat, tant la privada, Brown és, és privada, CUNY és pública, i per tant he viscut allí uns mesos, però jo... I m'interessa molt els Estats Units, molt abans d'anar, i m'interessa molt la, la cultura, diríem, americana, en molts sentits. M'interessa, per exemple, el, el, ja saps que la cultura diríem d'origen anglosaxó és molt més individualista que la nostra i això té una sèrie de perversions però també té una sèrie d'avantatges i és que la gent és molt responsable té una sèrie de responsabilitats individuals que així no la tenim no, no tenim. I, per tant, perquè així la gent normalment confia en que ja ho resoldrà l'Estat. No? I aleshores, aquest individualisme, aquesta responsabilitat individual porta, com diem a des, a, a molt a reforçar moviments, diríem, de tipus civil o ciutadà. No? i això me va interessar sempre en, en, en els Estats Units. Tinc grans amics que, que diríem, vinculats a lluites ciutadanes. El que passa és que, a diferència d'Europa, no s'uneixen per, els americans no s'uneixen per grans objectius, però sinó per objectius molt concrets. No? Pues, per salvar una escola, per salvar un parc, per salvar eh, determinada, un hospital o per eh, reconstruir un, un, una en fi, un paisatge, no? I aquest tipus per això també té ara una gran importància el moviment, diríem, que ells diuen local, local, no? de, de, de, però que no és municipalisme només, sinó de reivindicació, per exemple, del, del food, del menjar local, de les cooperatives, això, el, el màxim representant d'això, Bernie Sanders, no? en, en el, en el en l'estat de Vermont, que és un estat molt important, eh, des del punt de vista, diríem, dels de, nous projectes econòmics de, de, de, dels Estats Units i és l'únic estat dels Estats Units on no hi ha McDonald's. Curiós, curiosa paradoxa fins i tot, no?, Al, sí. a lo que serien els Estats Units. Bé, totes aquestes reflexions no? i també la teua experiència com a professora a aquestes universitats les podem trobar als teus dietaris, no? Sí, bueno, la primera, eh, he fet dos dietaris dels Estats Units. El primer més enllà de San Francisco era un viatge familiar que eh, vam fer Marisa Marina i jo en l'any 2008 eh, i que no havíem programat que començava el dia que començava la campanya d'Obama. No ho havíem programat, fou una, una, una casualitat, i aleshores el viatge, que era un viatge un poc seguint les petjades de Jack Kerouac per les carreteres de, de Califòrnia fins a Nevada, doncs se va convertir també eh, en un via... era un viatge de plaer, un viatge, diríem, de carretera, on the road, no? I, i, i se va convertir també en, en un viatge eh, darrere, diríem, de la campanya d'Obama, no? I, per tant, el dietari té eixa doble, eixa doble vessant, d'un viatge, de, diríem, de plaer i de descoberta i de, de per, la, per les roots eh, americanes i també un viatge polític del, eh, de lo que va significar, un reportatge polític de lo que va significar l'aparició del fenomen Obama, que era bestial, no? Allò, jo intento descriure-ho allí com una gent que esperaven el Messies, no? Després les coses van com van, no? Però... I el segon, que és eh, una adeu a la tribu, sí que és el que podríem dir un dietari, de, per dir-ho d'alguna manera, de campus, no? que als Estats Units tenen molta tradició les novel·les de campus. Jo no vaig fer una novel·la de campus, sinó un dietari de campus, no? i que té unes eh, mm, característiques molt, molt particulars que a mi, de fet, el vaig escriure molt ràpidament i després me va costar molt rellegir-lo, perquè jo vaig als Estats Units, jo tenia compromès anar a Providence el 20 de gener i el 10, el 10 de gener falta mon pare i aleshores, eh, lògicament, jo vaig pràcticament des del cementeri de Meliana a l'aeroport i jo arribe a, a, a, als Estats Units, en fi, com un drap, no? Uh mhm. -huh. eh, mon pare va ser una persona molt important de la meva vida, molt important, per moltes coses que, si, en fi, que estan en el llibre, eh, escrites, i, i per tant és un viatge que comença de la manera més trista possible, no? i que jo dic en el llibre, o intenta descriure, jo crec que el valor d'un dietari és l'evolució moral de l'autor, no? És a dir, que com que no comptes, diríem, no tenen l'acció que té una novel·la, el que importa és l'evolució moral de l'autor. I jo començo, com dic, d'una manera molt trista, i a poc a poc vaig descobrint una altra felicitat, que és la felicitat de, de fer-me una tribu allí, vaig tindre una gran amistat amb una sèrie de professors, vaig tindre molt bona relació amb els, amb els alumnes, molt bona relació, i com que eh, tenia bastant temps lliure, eh, vaig poder viatjar molt. Eh, els caps de setmana, per exemple, pues, anava a Boston o a, o a Nova York, i quan tenia un long weekend, és a dir, un, un, eh, llarg. això llarg, pues, me n'anava pues, a Washington o a altres ciutats, i per tant tot això és el que està en el llibre, però també està el record permanent del que m'ha deixat a, a Meliana i a Massalfassar, a, a l'Horta, i eh, el llibre acaba, eh, en fi, amb una carta d'agraïment mm, per una banda a, als meus pares i a, eh, de fet el llibre comença amb una visita al cementeri de Meliana i acaba en una visita al cementeri de Meliana i després de visitar el, eh, ja el, el cementeri amb els dos pares perquè ma mare havia faltat abans eh, escric una carta d'agraïment i acaba el llibre a Xina als meus alumnes americans perquè m'havien descobert una nova felicitat. Mm, bé, eh, Toni, moltíssimes gràcies per, per aquest testimoni. Eh, me, jo m'he quedat un poquet... Eh, un poquet embobadat eh, escoltant-te com, com relataves tot el tema d'este dietari, eh, agrair-te la teva amabilitat no?, per haver respost a la nostra crida i res, convidar als nostres oients a continuar sintonitzant-nos i a gaudir de, de la lectura de tants i tants llibres no?